我和你飞到蓝蓝的天边，我和你种下满满的花园，我和你分享暖暖的光线，再靠近一点，靠近一点。我和你就像蓝蓝的天边，我和你就像满满的花园，我和你分享暖暖的光线，把地球照。 就找。